लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तेवाल है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लेआउट में तरमीम और रिपोर्ट की दिखावट में तब्दीली किस तरह करें इसके लिए अपनी वाकिफ मिसाल डेटाबेस को देखते हैं गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि रिपोर्ट कैसे बनाएं और हमने report books issued to members report history उनवान के साथ बनाई थी अब हम सीखेंगे कि इस रिपोर्ट में तब्दीली किस तरह करें लाइब्रेरी डेटाबेस में बाएं पैनल पर रिपोर्ट्स आइकन पर क्लिक करें दाएं पैनल पर हम रिपोर्ट्स फहरिस्त में books issued to members report history report देख सकते हैं इस पर दायां क्लिक करें और फिर रिपोर्ट को तब्दील करने या तरमीम करने के लिए एडिट पर क्लिक करें अब हम रिपोर्ट बिल्डर नामी एक नई विंडो देखते हैं इस स्क्रीन में तीन अहम हिस्से हैं पेज हेडर और फुटर हिस्सा जो कि ऊपरी और निचले हिस्से को बनाता है फिर हेडर हिस्सा है और फिर डिटेल हिस्सा है हम रिकॉर्ड हेडर और फुटर हिस्सा भी शामिल कर सकते हैं सफेद इलाके में मेन स्क्रीन पर दायां क्लिक करके और इंसर्ट रिपोर्ट हेडर फुटर पर क्लिक करके हम स्क्रीन के बाएं तरफ नारंगी रंग के इलाके पर डबल क्लिक करके इन हिस्सों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं हमारे आगे बढ़ने से पहले यहाँ रिपोर्ट डिजाइन विंडो का स्क्रीनशॉट है हम अपनी रिपोर्ट के डिजाइन को इस तरह से नजर आने के लिए तरमीम करेंगे हम कुछ टेक्स्ट लेबल्स फॉन्ट का इजाफा और मुख्तलिफ हिस्सों की स्पेस की फॉर्मेटिंग और एडजस्टमेंट करेंगे ठीक है अब कुछ रिपोर्ट हेडर्स और फुटर्स जोड़ते हैं ये करने के लिए हम लेबल फील्ड आइकन पर क्लिक करेंगे रिपोर्ट में कंट्रोल्स टूल बार ऊपरी मेन्यू बार के नीचे पाया जाता है चलिए इसे रिपोर्ट हेडर इलाके में बनाते हैं जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है और इसकी प्रॉपर्टीज यानी खसूसियात को दाई तरफ लाने के लिए लेबल पर डबल क्लिक करें यहां लेबल के सामने टाइप करते हैं books issued to members report history और एंटर दबाएं चलिए फॉन्ट स्टाइल भी बदलते हैं हम एरियल ब्लैक को मुंतखब करेंगे बोल्ड और साइज 12 और ओके बटन पर क्लिक करते हैं आगे जैसा स्क्रीन पर दिखाया है वैसा रिपोर्ट फुटर पर एक और लेबल जोड़ते हैं मिसाल के तौर पर चलिए report prepared by assistant librarian type करते हैं और फिर फॉन्ट स्टाइल को एरियल बोल्ड इटालिक और साइज 8 में तब्दील करें अब पेज फुटर इलाके में लेबल शामिल करने के लिए हम वही स्टेप्स दोहराएंगे इस बार हम लेबल के सामने टाइप करेंगे नेहरू लाइब्रेरी न्यू दिल्ली और फॉन्ट स्टाइल को एरियल में तब्दील करें और साइज को 8 में अब खाली जगह को एडजस्ट करते हैं पहले पेज हेडर और रिपोर्ट हेडर के दरमियान स्लेटी लाइन पर डबल क्लिक करके पेज हेडर इलाके को कम करते हैं और हम इस पर क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप तरीके से इसे सबसे ऊपर ले जाएंगे अब रिपोर्ट हेडर और हेडर के दरमियान स्लेटी लाइन पर डबल क्लिक करके रिपोर्ट हेडर इलाके को कम करते हैं रिपोर्ट फुटर और पेज फुटर के दरमियान की खाली जगह को कम करने के लिए भी हम इसी तरीके को दोहराएंगे अब हेडर लेबल्स के दरमियान में करते हैं हम ये बुक टाइटल पर क्लिक करके पहले तमाम लेबल्स को मुंतखब करेंगे और फिर जब शिफ्ट बटन दबाते हैं हम दिखाई दे रहे बाकी लेबल्स पर भी क्लिक करेंगे अब इनको दरमियान में लाने के लिए अप एरो बटन का इस्तेमाल करें हम अब हेडर को हल्का नीला बैकग्राउंड देंगे ये करने के लिए हम प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट को नो में तब्दील करेंगे और फिर फहरिस्त के लिए बैकग्राउंड कलर के लिए ब्लू 8 मुंतखब करें हम यही डिटेल हिस्से के लिए भी करेंगे इसके लिए सबसे पहले हम डिटेल और रिपोर्ट फुटर हिस्सों के स्पेस को बढ़ाएंगे और फिर फील्ड्स को वस्तु में रखें हम डिटेल हिस्से के लिए हल्का स्लेटी बैकग्राउंड मुंतखब करेंगे जैसा दिखाया गया है आगे चेकड इन फील्ड के लिए हम डेटा फॉर्मेटिंग बदलेंगे चूंकि ये बूलियन वैल्यूज 1 या 0 रखता है ये ट्रू या फॉल्स की अक्कासी करता है हम इसे मुवाफिक यस या नो ऑप्शन दिखाने के लिए बदलेंगे इसके लिए हम डिटेल हिस्से में दाएं तरफ चेकड इन फील्ड पर डबल क्लिक करेंगे अब दाएं तरफ प्रॉपर्टीज पर पहले डेटा टैब पर क्लिक करें डेटा फील्ड के अगले बटन पर क्लिक करें जो चेकड इन है ये फंक्शन विजर्ड नामी एक नई पॉपअप विंडो खोलता है यहां पहले नीचे दाएं तरफ फॉर्मूला टेक्स्ट बॉक्स खाली करें फिर कैटेगरी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर इफ पर डबल क्लिक करें अब दाएं तरफ हम नए ऑप्शन देखते हैं अब पहले टेक्स्ट बॉक्स के दाएं तरफ सिलेक्ट आइकन पर क्लिक करें यहां हम चेकड इन पर डबल क्लिक करेंगे अब हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में डबल कोट्स में यस टाइप करेंगे और फिर तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में नो टाइप करें अब हम प्रॉपर्टीज हिस्से में जनरल टैब पर जाएंगे और नीचे फॉर्मेटिंग के सामने बटन पर क्लिक करें यहां हम कैटेगरी फहरिस्त में टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर ओके बटन पर क्लिक करें अब हम रिपोर्ट सेव करेंगे ठीक है अब अपनी तरमीम शुदा रिपोर्ट को रन करते हैं इसके लिए हम सबसे ऊपर एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर एग्जीक्यूट रिपोर्ट पर क्लिक करें और यहाँ लाइब्रेरी अरकान को जारी की गई हमारी किताबों की ठीक-ठीक तफसील है स्पेसिंग हेडर्स फुटर्स फॉन्ट पर तवज्जा दीजिए और चेकड इन फील्ड पर तवज्जा दीजिए जो यस या नो की अक्कासी करता है और इस तरह हमने अपनी रिपोर्ट में तरमीम कर ली है इसी के साथ हम लिब्रे ऑफिस बेस पर रिपोर्ट में तब्दीलियों के इस ट्यूटोरियल के अख्ताम की तरफ आ गए हैं मुख्तसर में हमने सीखा कि लेआउट में तरमीम और रिपोर्ट की दिखावट में तब्दीली किस तरह करें spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के एमएचआरडी वजारत के कौमी खानगी मिशन ने आईसीटी के जरिए हिमायत की है इस प्रोजेक्ट की मावनत स्पोकन ने की है इस पर मजीद मालूम दर्ज झेल लिंक पर दस्तियाब हैं इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया